ана үкіз қызматта көп жүресіз мында бірінші жолы екі болған бұл бірінші жол баяғы төле төле келсе деп қосылмай біз жол браво рахмат чоң рахмат олтуруңуздар туугандар эки жаш орындыкта турабыз молодцы эки жаш браво абдыразак бул киши томго мындай ырдасаң сен ырчы болуп кеткен дейсиң анан айгим елім бала әйгерім қызғанады үшінші кіші болып әлі ғой бірінші жол болды тура айтасыз тура айтасыз бұндай той бірінші өле болды айтып отырмыз ғой беш алты жыл жеті жылдан бері екі жас орындықта отырып алыңыздар рахмат